мынау қызығын өзін өзі бағалайтын ай шымкенттің қызымын шымкенттің қызымын жоғыңды бар қылатын бағыңды жандыратын тойыңды қылатын шымкенттің қызымын білетін өз бағасын сен мені қайда арзан деп ойлама шымкенттің қызы 冰雪。